найти Нигде во всей вселенной И сравнить не с кем тебя Ты один, кто любит так безмерно нас Сквозь века видел день спасения цену всю взял на себя. Ты один, кто любит так безмерно. мы были вместе с вами. Ты можешь прямо сейчас подарить еще свою красивую улыбку своему ближнему. Ты целый помазание сегодня. О, изменится служение. Изменится служение Тебе, Иисус. О, Дух Святой. Аллилуйя. Мой Бог. Коснись. Мой Иисус, Иисус, Иисус. Пусть это помазание сегодня, Господь, прошу Тебя, Дух Святой, о, сделай с ней сильного служителя, сильного помощника. Бог, коснись во имя Иисуса, о мой Бог, аллилуйя, коснись, мой Бог, коснись, мой Иисус, Иисус, Иисус чтобы быть воскресшим, помазанным, благословенным, счастливым, процветающим. Братья и сестры, нужно сначала умереть, чтобы воскреснуть таким. Amen. Вы знаете, самое большое чудо, которое Бог с нами делает, это чудо, которое Он совершает на кресте. Amen. Когда мы умираем для всякого зла, когда мы умираем, самое главное, друзья, не грехи наша проблема, а грех внутри нас – тот, который доминирует, контролирует, тот, которым заразил нас Адам. И этот грех – это наше «я», Демоны и бесы, инфаркта, инсульта – это духи-убийцы, которые убивают целые поколения. Прямо сейчас я прошу в зале всех громко молиться. Пусть сегодня всякое проклятие инсульта будет разрушено. Пусть будет разрушено всякое проклятие сегодня. Пусть сегодня эти духи-убийцы будут уничтожены силой Святого Духа. Аллилуйя! Аллилуйя! Во имя Иисуса! Дьявол, оставь ее прямо сейчас! Во имя Иисуса! полное исцеление а пусть приходит и освобождение от этого демона. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, сатана, уходи прочь, уходи прочь. Сестра была абсолютно слепая на один глаз. Да вы что? И у нее открылся глаз. И вы видите сейчас? Невероятно, друзья мои, невероятно. Я три месяца вообще не видела. И когда сюда ехать собралась, мне врачи сказали, что ты, если через две недели не сделаешь операцию, ты будешь слепая полностью. Но у меня было уже положено в сердце, что я приеду сюда, к Мунтяну. Аминь. Я просто внутри вся исправит меня Господь и даст мне полностью исцеление. Аллилуйя. У меня была пленка полностью белая на, на правом глазу? глазу. На правом. Да, на правом глазу. Сейчас ее нет. Я перед тем, как приехать на колледж, я попала в больницу, и, в общем, я подала в кому, у меня был сахар 26, и меня положили в больницу, и меня откапали. И, я не была инсулинозависимой, даже таблетки не пила. И мне с 4 единиц довели до 44 единиц. И я стала инсулинозависимой. Но когда я приехала на колледж, я отказалась от инсулина, не проколола ни одного укола. И сейчас у меня сахар норма. Вы прямо с аппаратом вышли? Да, вот у меня 6. И у вас 6. сахар норма. норма. Да, аминь, аллилуйя. Вы счастливая. Очень счастливая. Ой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Смотрите, что сделал Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Она уже начала ходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, когда человек встает с коляски, это очень интересно. Как ты себя чувствуешь? Ну, ноги трусятся. я без коляски вообще не могла не ходить. То я даже не могла дойти, хотя и по стенкам не могла ничего. И ноги трусятся, да? Пока еще да, потому Мышцы, да. <laughs> Слушай. И голова кружится. И голова кружится. от счастья. Ау, слушай, дай Богу славу сейчас. Ты счастлива? Аллилуйя. Аллилуйя! Господи, благослови всех, всех, всем помоги. Воздай славу нашему Богу! Аллилуйя! Здравствуйте! Э, значит, э, когда пошла молитва за слух, вот, я высунул ватку, сухо, на ухо, которое вообще не слышал. На это хуже слышал, а на это вообще не слышал. То есть вы не вот. слышали этим ухом? Вообще, я очень плохо слышал. Здесь в зале есть э, люди, которые знают меня, знают, что мне со слухом очень плохо. И что же произошло? Я не знаю, что произошло. Я высунул ватку со слуха. Понимаете, когда пошла молитва, я просто прикоснулся к уху. И были такие слова, вот пройдет тепло там это. И я действительно что-то почувствовал, как поверил. Понимаете, я верю, и все, я высовываю ватку, сейчас подхожу к Анжеле, Анжела мне говорит, а там как развернись. Разворачивается, вот, и закрой это ухо, говорит мне, закрой это ухо. Вот этот документ, вот этот документ, это аудиограмм, который подтверждает о том, что у меня на левое ухо вообще не было слуха, а на направо чуть-чуть. И сейчас вы слышите? Конечно, Прекрасно. Слышу. Да, что на этом. Аллилуйя! Воздай Богу славу! Честно. О, какое счастье! И сегодня каждому присутствующему здесь самое важное – осознавать свое решение. Возвратившись из колледжа, ничто иное я не буду делать. Я буду стоять перед Богом каждый день. Я буду искать Его лица. И сегодня я говорю тебе это обетование для тебя – ты в молитве найдешь великого Бога, Его присутствие, Его силу, Его благословение, Его благодать, Его исцеляющую силу ты найдешь. Аминь. Старый крест сквозь седые века. Старый крест простоял, миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Открыть небеса Между небом святым И греховной землей Пропасть злая лежит Разделяя с собой Хочешь верь, хочешь нет Слушай слово Творца единственный мост крылья креста На далеком холме Я увидел тебя На пронзенных руках Не застывшая кровь А в Господних глазах Божья к людям любовь каждому пришедшему открыть небеса все вместе. Старый крест, старый крест, не броский, но лишь днем. Сила есть, сила есть, сегодня может он и разбитые больные сердца. projection